Soy un personaje tan poco serio que casi no salgo en el trailer. ¡Ah! ¡Toma! ¡Vaya Si te gusta esta materia, te jodes, es mía. Abrir esa puerta. ¡Paso! Todo esto que veis lo he quemado yo solo. Ahora podremos llevar gafas de sol por la ciudad de noche. ¡Tenía el futuro gratis! Mire, Ignacia... ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy cenamos niños! Watashi wa to katana o Cloud, no sé cómo decírtelo ya. Te he dicho 10.000 millones de veces que no entiendo el catalán. Ah, ah, I'm very sorry, sorry. Me da que no te enteras. Es un par. Un par de tortas las que tú tienes. Ya verás tú cuando se lo cuente a Pero mira mi burra, qué bonita, ¿eh? ¿Y cómo suena? PlayStation. Oye, me da que este vídeo ya se ha acabado, ¿eh? Puedes, puedes ver otro.